በርጋለማ ጋ እባላለሁ። በግብርና transformation agency ውስጥ ነው የምሰራው። በ research ና extension ክፍልን እመራለሁ። ይሄ ዲጂታል ግሪን የሚባለው መንገድ ምንድን ነው? ገበሬዎችን በቪዲዮ ማስተማር ማለት ነው። ከአካባቢ የተመረጡ የአስራ ዘዴዎችን መጀመሪያ ገበሬዎች በምን በምን topic ላይ ይሄ ምን ችግር እንዳለባቸው ከራሳቸው ጋር ይመረጣል። የችግሩ አይነት ያለባቸውን ችግር በመምረጥ በአንዱ ላይ ለምሳሌ ለዛ ችግር መፍትሄ የመሆን ነገሮችን ለማምጣት ምርምር ይጠየቃል፣ extension ይጠየቃል። ተጠይቀው ያ ጥሩ የሆኑ የስራ ዘዴዎች ችግሮች የሚፈቱ ከተመረጡ በኋላ እነሱ ቪዲዮ እነሱና ለገበሬዎች በገበሬዎች የተነሳ ቪዲዮ ለገበሬዎች ይቀርባል። ከዛ በቀረበው ነገር ላይ ገበሬዎች ይመካከሩበታል። ሀሳብም ካላቸው ያቀርባሉ። የተመሻሻይ ሀሳብ ካላቸው ያቀርባሉ። ስለዚህ ይሄ መንገድ ምንድን ነው? አንደኛ ባለ ችግር ላይ የተመሰረተ ይሆናል። ለችግሩ መፍትሄ የተለያዩ ቦታዎች ይካሄዳል። ከዛ በኋላ ያ የተመረጠው ጥሩ ችግር ፈች የሆነው መንገድ ይቀረጽና ለገበሬዎች ይታያል። ገበሬዎች ያንን መልሰው ይሰሩታል። ያ ደግሞ በምርታቸው ላይ ተጨማሪ የበለጠ ምርት እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል። በኋላ ቀስ ያለም ወደ ገበያም ይሄዳል። ያመረቱትን ወደ ገበያ ለመሸጥ እና በአጠቃላይ ምንድን ነው ላሉ ችግሮች ፍቱህ የሆኑ የችግር መፍትያ ዘዴዎችን ለገበሬዎች በገበሬው በተቀረጸ ቪዲዮ ማስተማር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሚጠቅመው ምንድን ነው? አሁን ባለው በኢትዮጵያ የስርጭት ስርዓት ውስጥ ያለው ምንድን ነው? ለምሳሌ የገበሬ ማሰልጠኛ ማዕከላት አሉ። ከዛ development agents አሉ። እነሱ ሁሉ አብረው የሚሳተፉበት ይሆናል። ደግሞ አንድ ለአምስት የሚባል የአወቃቀር አለ። አንድ ጥሩ ገበሌ ሞዴል ገበሌ ሌሎች አምስቶቹ ወደ እሱ ደረጃ የሚያመጣ ሌሎች ደግሞ አምስት አንድ ለአምስት ተሰብስበው ግሩፕ ይፈጥራሉ። development group የሚባል ለእነሱ ሁሉ እየታየ ሁሉም በአንድ ጊዜ በአንድ ቋንቋ ያንን ጥሩን አሰራር ይማሩታል ማለት ነው። የሚታርም ነገር ካለም አብሮ ከነሱ ጋር ይታርማል እና ይሄ ከላይ ወደ ታች የሚመጣ ነገር ሳይሆን ከታች ወደ ላይ የሚሄድ አሰራር ነው። ገበሬዎችም በመልስ መስጠቱ ላይ መፍትሄ በመፈለጉ ላይ የማስተማ በማስተማር ዘዴዎች ላይ ሁሉ የራሳቸው የሆነ contribution አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ የሚጫንባቸው ሳይሆን በራሳቸው የሚመጣ የአስራ ዘዴ ስለሆነ ሁሉም በቀላሉ ሊማሩት ይችላሉ እና ዲጂታል ግሪን ጥቅሙ እየታየ የሚሰራ እየታየ የሚወያዩበት ነገር ስለሆነ ደግሞ ገበሬዎች ገበሬዎችን የሚያወያዩበት መድረክ ስለሆነ ለወደፊቱ ባለን የ extension ስርጭት ላይ በጣም ጥሩ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለን እናስባለን።